हेलो गुड मर्निङ साथीहरू आज चाहिँ म होलीको कार्यक्रममा छु र यहाँ हाम्रो एकदम जेहेन्दार भाइले हन्डी फुटाउने कार्यक्रम छ म यो हन्डी फुटाउने कार्यक्रममा सहभागी भइराखेको छु एकदम देख्न सक्नुहुन्छ एकदम म कलरफुल भइसकेको छु होली पुरै लागिसकेको छ होइन अब यहाँ हन्डी फुटाउने कार्यक्रम छ यो हन्डी फुटाउने काममा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ ल यहाँ घुमाउँदै हुनुहुन्छ ल यो भाइलाई ल लठी दिउँ त अब ल ल ल ल ल एकदम भाइको हन्डी फुटाउने ए त्यो केटाकेटीलाई हटाऊँ त केटाकेटीलाई हटाऊँ न त्यो अगाडि बसेकोमा ओ भाइले हाल्ला है मान्छेलाई ए भाइ चाहिँ हन्डी फुटाउने कार्यक्रममा असफल भइसकेको छ ल प्रयास एकदम राम्रो छ भाइको ल वेल ट्राई वेल ट्राई ल ल सेकेन्ड कसको पालो हो ल भाइको नाम के हो तिम्रो नाम के हो योगेश नेउपाने ल भाइलाई एकदम अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु म उपलक्ष्यमा हन्डी फुटाइ कार्यक्रममा ल एकचोटि छैन छैन देखेको छैन त्यस्तो बाक्लोमा कहाँ देखिन्छ छैन छैन छैन होइन भाइलाई सिधा चाहिँ गरिदिउँ न सिधा चाहिँ गरिदिउँ ल ल भाइ सिधा ओए भाइ ओए भागो ओए अगाडिको भागो ल ल ल ल गुड गुड ल ल ल ल सिधा ल भा भाइ एकदम भाइ एकदम प्रयासमा जारी छ हन्डीको लगभग लगभग नजिकै गइरहेछ भाइ होइन ओए ओए जस्तो चाहिँ ओए ल ल हान ओए लाग्यो यार ल सेट अलिकतिले एकदम प्रयास एकदम दामी दामी कहाँ देख्छ यार यस्तो बाक्लो ल अर्को मान्छे रेडी भएर बसौँ त दिदीको पालो हो अब दिदीको नाम के हो सीता तोलाङ ल हाम्रो सीता तोलाङले ट्राई गर्दै हुन्छ अब अब एक अब एकचोटि पछाडि हो दुइटा बाँध्नु त बास त्यसरी हो भाइ हो नाम लेखाएको छ ल नेपाल है ल भरे बेलुकै आउँछ ल सिधा ल ल उहाँलाई अल द बेस्ट एकदम प्रयास त एकदम जारी छ है दामी गइरहनु भएको छ है अरूको अरूको बाली आउला जस्तो लागिरहेको छैन है मलाई ए टार्गेट अलिकति न होइन ढिलो हुन्छ नि त्यो त त्यो लट्ठी भुइँमा टच हुने बित्तिकै खोलिदिइहाल्नु क्या ल ल तिनजनाको अहिले प्रयास एकदम विफल भइरहेको छ होइन अब फेरि हाम्रो यहाँ अर्को अब चौधजना मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी आन्टी हाम्रै हाम्रै छिमेकी दिदी आउँदै हुनुहुन्छ हो तपाईँको पालो हो कसको पालो एकचोटि मात्रै घुमामा तिनचोटि गाह्रो अँ एकचोटि घुमाइदियो हुन्छ अलिकति टाढा भयो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिको दृश्य एकदम धेरै टाढो छ सबैको पाला आउनुहोस् म त बाँड्नुमै बाँड्नु चाहिँ नदेखिकन अगाडिबाट चाहिँ बनाउनुपर्छ हो भिडियो ल एकदम प्रयास उहाँले आउँदै हुनुहुन्छ ल उहाँ उहाँले चाहिँ अरूलाई पालो दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन होइन ओहो अलिकति विफल हुनुभयो उहाँ ल अब कसको पालो हो हाम्रो यहाँ एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ है उम्मेदवार उहाँले पनि ल रवि रवि पोखरेल रवि पोखरेल लेख्थिन् त केही हुँदैन त्यही त के हुन्छ र है तपाईँ हान्ने हो हान्ने त्यही त नि ल भयो भयो एकचोटि भन्दा धेर नघुमाउनु टाढो छ कि ल मेरो सुरज सुरज कठायत हेर्दाखेरि त फुटाउनु फुटाउनु हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई पनि होइन अब के हुन्छ हेरौँ हाम्रो हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ अहिले उहाँले चाहिँ फुटाउनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ है मलाई अलिकति विफल हुनुभयो उहाँ अब कसको पालो हो ओ चिट चोराउन पाइँदैन है केटा चिट चोराउन पाइँदैन निश्चल नेपाल ल युट्युब निश्चल नेपाल ल ल भएर सब्सक्राइब हजुर निश्चल नेपाल ल ल युट्युब च्यानल पनि त्यही हो सब्सक्राइब गर्ने ल भरे बेलुकै आउँछ ल भिडियो ओहो ल हाम्रो भाइको नाम के हो प्रतीक के थरी हो ल प्रतीक भेटवाल ल दामी दामी हजुर दामी छ गोप्रो एट हिरो ल हाम्रो गिरी दिदीले चाहिँ फुटाउनुहुन्छ कन्फर्मै हो धनकुमारी दिदीलाई आज पक्कै हन्डी फुटाएर पुरस्कृत भएर नाम पनि धनकुमारी उहाँले पाउनुहुन्छ पनि धनै त्यसरी आफ्नो खुसीले पाइँदैन नि त म्याडम हजुर भइरहेको छ यसको गोब्रोको अफ हुन्छ नि फुक्छ क्या ल ल ल ल उहाँलाई एकचोटि मात्रै घुमाइदिउँ घुमाइदिउँ एकचोटि एकचोटि ल अब हाम्रो होनार बहिनी जाँदैछ है ल न यो साइडमा कोही पनि नबोला है ल बहिनीले चाहिँ सुरुमै ल हाम्रो टार्गेट चाहिँ यहाँ छ घन्टी अलिक सानो भएको हो क्या हो हन्डी खिएछ नि त अनि यो हावापानीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति खिएको हो यो त टाढो पनि भयो कि हन्डी पनि सानो भयो यो त फुट्छ जस्तो लागेन आज मलाई ए कार्टुनलाई छुँदा भयो नजिकको सबभन्दा नजिकको पनि ए त्यही त नघुमाइकन गर्दा नि हुन्छ ल हाम्रो भाइ आउँदैछन् ए ए कहाँ गयो यार भाइ त ए ल हजुर म त घरमा है सँगै छु कि हामी अब हामी यहाँ निक्लै लाग्यौँ आइरहेको जिग्री हिजो जाने ल जाने हो एकछिन ए ए ल ल ल ओ बिटारीबाट फोन आएर ल ल भाइ ओए के भन्नु पर्ने गरौँ है के भन्नु पर्ने के हो ओहो उहाँले चाहिँ हान्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो टार्गेटको धेरै नजिकै धेरै नजिक टार्गेटको धेरै नजिक यो यो ढुङ्गाभन्दा यतापट्टि लाग्यो यहाँनिर यहाँनिर यहाँ लाग्यो क्या ल उहाँले चाहिँ एकदम टार्गेटको नजिकै ल्याउनु भएको छ है निश्चल नेपाल ल यो भरे आउँछ ल तिम्रो नाम के हो आदित्य अधिकारी टार्गेटको पाँच इन्च जति अगाडि छ सेलमा चौहान हो ल हाम्रो देवी दिदी आउनुभयो ल उहाँको चाहिँ उहाँको चाहिँ यो लट्ठी पकडाइबाटै उहाँले फुटाउनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई कहाँ सिधा छ रमागिरी रमागिरी लास्टमा त कुरो ठिकै गर्नु हो अब सुरुमा त लास्टमा त ठिकै गर्नु हाम्रो सुरत आएन ए धेर धेर टाइट भयो आमा ठुलो होइन होइन सबै लागेको नै हो अहिले तपाईँलाई लाग्छ धेर टाइट भयो क्या त्यो त्यो धेर टाइट भयो क्या मलाई त्यही त धेरै टाइट भयो क्या यस्तो बाक्लो छ यो देखिन्छ भन्ने आशै नगर्दा हुन्छ क्या धेरै टाइट बनाउनु पर्दैन क्या यत्रो बाक्लो छ कहाँ देखिन्छ हो भयो त्यति गर्दा भइहाल्छ होइन फुटाउनु पर्छ म चाहिँ जान्छु परेबाट पिच्छे हालिदिन्छु ल लाठी फ्यालिदिने <laughs> भाइरल भाइरल ल ल उहाँ चाहिँ जानु सिधा ओइ नकरा न भाइ ओइ नकरा हल्ला नगर्नु होला है कोही पनि राम राम राम हेरेकै छुइनँ एकदम सिधा जानु अब कसैले भाला नगर्दैन होला है चिटिङ ल उहाँ पनि असफल हुनुभएको छ सुता अधिकारी अब पाँच छ पाइला जानुभएको भए पुग्थ्यो के छ खबर मनिका त गौतमको चाहिँ छैन पालो सत्ताइस कति नम्बर पुग्यो बिस नम्बर नम्बर आमा मामा त्यत्रो टाइट गरेपछि मान्छे दिमागै खलबलिन्छ हौ टाइट त गर्नु पर्ने यार देखाउने होला अनि खुकुलो हुँदा चाहिँ देखिन्छ र यार यस्तो बाक्लोमा कहाँ देखिन्छ हिँड्दा ए जिग्रीको पछि तिम्रो पालो एकदम सही कुरा एघार बाह्र बाह्र बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र ल तपाईँ आउट भइसक्नुभयो अरे आउट ए तपाईँ त आइतबारै पुग्नु हुने रहेछ हजुरको त्यतै सिधा हो <laughs> <laughs> ल ल पर्दैन के के भयो हुन्छ ए दुइटै हात लट्ठीमा हुन्छ कसरी हल्लिन्छ हौ त्यो ल भयो एकचोटि भन्दा घुमाउनु पर्दैन ल सिधै छ है तपाईँ त आइतबार नि आइतबार पुग्नुभयो अब फुट ल ल ल ल फुटाइसक्नु भयो कति सक्छ कति नम्बर पुग्यो तेइस तिमीहरू दुईजना कसको तिन जाने है तिन बजी कति ल हाम्रो होनार बहिनीले अब फुटाउँछ जस्तो लागिरहेछ है हल्ला नगर्नु होला कोही पनि हल्ला नगर्नु होला है कसो गर्नु होला नगर्नु कति टाढा हो हेरौँ है आउटको झन्डै बुटो भाइ झन्डै नेपाल ब्लग्स छैन हो ल सब्सक्राइब गर्नु भिडियोहरू हेर्नु नेपाल नेपाल यस सही गएको अलिकति त्यो भाइले अलिकति धेरै उचालिदियो क्या अगाडि बोलेर नत्र उसको फुट्थ्यो त्यो अगाडि बोल्नेलाई कारबाही है अगाडि बोल्नेलाई कारबाही हान्छ लाग्यो होइन अगाडिको भाइले अलिक अगाडि भन्यो अनि ऊ अगाडि गयो कि घुमाइसकेको होला ल ल ल बाबा बहिनीको चाहिँ प्रयास राम्रो छ है ओइ भाइ ओइ नखराउनु अङ्कल भयो ठाउँमा कहाँबाट बोली सुन्नु पर्यो नि त कानले छिटो शान्त अधिकारी हाम्रो हाम्रो सिधा भएर दामी ल दामी शान्ति अधिकारी छिटो आउने ल बहिनीको प्रयास एकदम राम्रो छ कसको पालो आयो शान्ति अधिकारी पछाडि उपस्थित हुने है त्यहाँ अगाडिको मान्छेको कुरो नसुन्नु कि सिधै जानु ल त्यो फुहार्दैन जिग्री टाढो त्यही त एकदम सिधै छ ल तिमी सिधै छ बहिनीलाई चिट चराउँदै गरेको अवस्था त्यता होइन त्यता होइन ए यो आन्टीहरूको आन्टीहरूको टाउकोमा लाग्ला है <laughs> <laughs> मेरो हल्ला नगर्नु कसरी पनि हो ल धन्यवाद उहाँले हामी सक्नु भएको छ कति ल एकदम टार्गेटको नजिक पुग्नु खोज्यो रवि पोखरेल ओहो रवि पोखरेलजी एकदम बेस्ट टप लक ए नेक्स्ट कस्तो यो पछि तपाईँको पालो आउँछ कस्तो लागिरहेछ फुटाउँ फुटाउँ लागिरहेछ कि छैन लाताले हानिदिने ल ल तिम्रो पालो नआउला जस्तो लागिरहेछ मलाई अब फुकाले लिम्बुले फुटाउन लाग्न सक्नु भएको छ अब आजको प्रथम पुरस्कार पूजा लिम्बु भन्न नमिल्ने यहाँले त हल्ला नगर्दैन होला कसैले पनि ल हल्ला नगर्नु होला हल्ला मनले जान्दैन एकदम सिधा हान्नुभएको पनि हान्न त ल हाम्रो एकदम हे ह्यान्डसम एन्ड जेहेन्दार हाम्रो साथी हुँदा आउँदै हुनुहुन्छ हान्नलाई कस्तो अनुभव छ सर पुरस्कार इटरीको आज कन्फर्मै हो पुरस्कार ल भयो धेरै टाइट गर्नु पर्दैन क्या नाक एकदम घुमाउनु चाहिँ हुँदैन फिल रिल्याक्स फिल रिल्याक्स है फिल रिल्याक्स अलिकति बाङ्गी जस्तो लाग्यो मलाई त left left left right side right side दाहिने खुट्टो कता छ दाहिने खुट्टो दाहिने खुट्टो ए त खत्तम भइगयो खत्तम हल्ला गरेर हुँदैन हल्ला गरेर हुँदैन ल अब आन्टीको पालो आएको हो ल अब यो हेरिसकेपछि हाम्रो जिग्रीको कति बेला ल ल उसको सकेपछि पालो छ त उता दाहिने खुट्टोतिर दाहिने खुट्टोतिर कसैले हल्ला नगरिदिनु होला है कसैले पनि ओइ ओइ भाग भाग भाग ल आमा छोरी एकै ठाउँमा <laughs> एकदम ल एकदम हाम्रो कला भएको जिग्री जाँदै हुनुहुन्छ है ओ हो भाइ साहब सिधा सिधा जाऊ जिग्री सिधा देब्रे हुट्टो देब्रे हुट्टोतिर यता हान्देऊ हान्देऊ हान्देऊ जिरी ठ्याक्कै लागिरह हेर त यहाँ योभन्दा बाहिर छ यसको थियो हाम्रो होइन त्यो पनि छ नजिक भनेको योभन्दा नजिक भयो सबभन्दा नजिक यही छ होइन यसलाई यहाँनिर थियो भने तपाईँको पाइयो ल ल ल ल क्यामेरा के अनै छ खोइ देख्दैन नि त यार ए छैन छैन कस्तो लागिरहेको छ बोला त के छ के भयो भिडियो अहिले म त फेरि के भयो राइट देखाएर के गर्यो भिडियो भिडियो छ right right right right right right right right right ल ल ल ल होला खोज्न उहाँले हाम्रो तयार गर्नुहुन्छ उहाँले वान टू थ्री गरेर हामी चाहिँ कसैले होला होला आजको विजेता भन्दा पाउनु पऱ्यो होइन हान्नै नपाएको अलिक परेको थियो रेडी थियो नि बर्बाद भयो ल अब चाहिँ आयो भनेको हारिसकेको ल साथीहरू मेरो पनि प्रयास असफल भएको छ जाँदा जाँदै पनि अलिकति म टार्गेटभन्दा पर पुगेँ होइन ल ठिकै छ अब पुरस्कार अर्को साथीले लानुहुन्छ ल हाम्रो एकदम मैले फुटाएको भए हाम्रो जिग्रीको पालो आउँदैन थियो नि त त्यही भएर मैले नफुटाएको यो चाहिँ अब झोलामा प्राइस लिएर पैसा पनि झोलामा लानलाई रेडी हुनुहुन्छ उहाँ आज उन्नाइस सालको हन्डी फुटाउनु हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास त छैन होइन ठिक छ ठिक छ अहिले थाहा पायो त्यसले त अलिक पुरस्कार पाउने अनि उयो त दाबीदारी भयो सेकेन्ड थर्ड भए पो त्यही त नजिकरी सेकेन्ड सेकेन्ड भयो होइन नि अनि त्यहीँ सबै वरिपरि हुनुहुन्थ्यो त त्यही भएर भन्न मिल्दैन नि त हो यो त फेयर गेम हो होइन यो पुरस्कार जसले लगाए पनि मतलब भएन तर फुटाउनु चाहिँ पर्यो ल एकदम ह्यान्डसम ब्रदर अब उभिसक्नु भएको छ होइन भाइलाई बिर्सिनु भयो क्या हो तपाईँले त